Thank you. mulai terges aplik he berapa wit rumpun nang ada bidangnya bidangnya sakit Hahaha, lagi coy.

Udah dulu gerak dulu